Sampleando pues pistas para ganarme la vida Horneando la droga que diluyes en tu bebida Ninguna insignia podría expresar lo propio Guerrilleros con resaca tras años de fumar opio Se rompió, la confianza se rompieron los nexos Cerrando las escuelas, abriendo los anexos El sexo vende las sustancias que te matan Y las jaulas de oro que aplastan sus vidas de ratas Derrotas que tienen sabor a triunfo De rocas y palos a falta de kung fu Yo can't fuck you a la verga esa porquería No quería ni metas, ni goles, ni porterías Sin puntería los cerdos van volando sesos por jugar cuadra los niños acaban presos Procesos jurídicos, movimientos en falso Por esos reptiles jurásicos escando descalzo Alzo la mirada para sentir que descanso Miro una vida mejor para la cual no me alcanza Se pudre la carne que va rellena de farsa Se queman sus almas y se inundan sus balsas Alza la mano y lloremos de pena nuestra condena y